Gue balik lagi. And so, welcome back to my channel again. Sama Singombing Thank you. Oke okay, okay. Kali ini uh, gua akan empan akan gua mau mereaksi video terbaru mungkin ini dari fans main dari fans tapi tapi gue nggak tahu mungkin ini dari Dimasnya nah pokoknya gitu deh dan sekarang nama judulnya Minggu Mas Dewi ini itu adalah Dwi Awan dedikasi buat corona atau covid-19 gue gak sabar nih jadi kenapa lagi yang bikin <laughs> oke enjoy We are one. Hello, wow. Friends from Beautiful city. Over the sea we bring Benar-benar kosong, benar-benar sepi. So hard to see you right alone. We are one big family. United we are strong. It's not the time to run away. Oh, dari studio mungkin ya. Langsung dari studio. клинику intinya baik wow ini lagu buat untuk membuat semangat di semua dunia seluruh dunia untuk menghadapi corona ini seperti lagunya Michael Jackson Heal the World oh ini mirip sih rekarnasi kayaknya Dimas ini wow Dimas perasaan baru kemarin bikin lagu baru dan <laughs> sekarang lu bikin lagi dan ya seperti yang gue bilang Dimas bakal bikin surprise baru yang membuat kita menjadi merinding dan bikin ketawa apalagi pokoknya Dimas Dimas you are the world and the art of our music you are still best singer and phenomenal penilaian aja jatuh tapi bagi yang nonton video ini pasti lu bisa menilai juga dan oh my god In us, we are one. Thank you for your song, for our offer the world sees. I'm Samar Soni. Thank you and see you next